Memang jelas saya rasa masam tu. Tapi... Hai guys, Assalamualaikum. Okay, hari ni aku akan makan menu terbaru daripada KFC iaitu KFC Ayam Pedas Nyonya. Makanan baba nyonya, asam pedas nyonya macam tu lebih kurang lah lah ayam pedas nyonya. Tapi rasanya berdasarkan apa yang dikatakan rasanya masam-masam, manis, pedas tu mungkin lah aku rasa syak rasa mesti lebih kurang balik ni scrunch bau dia pun ha tapi kita tak tahulah macam mana nak tahu kita kena lah cuba rasa kan okay aku ada beli combo dua ketul eh combo dua ketul ni RM15.99 didatangkan dengan nasi ha aku tak tahulah aku nak makan <laughs> nasi ke tak ni ada koslo ayam dua ketul ni ayam dia nampak macam tak penuh sangat salutan dia biasa sikit je. Thai ni macam banyak sikit lah. Dia punya salutan pedas nyonya dia tu. Ha, kita nak tahu macam mana rasa. Nampak ni, ni macam tak banyak sangat kan. Minta. Okay. Nasi koslo, Dua ketul ayam. Dan juga air lah. Biasa aku minta. Okay, untuk hari ni aku minta air Milo. Tu je lah dia punya isi dalam. Tanpa buang masa, jomlah kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bau dia pun dah memang lebih kurang weh. Macam tom yum tom yum. Ah. Apa eh tom yum kata baba nyonya. Nasi biasalah. Hmm. Aku tak tahu lah kalau aku dah makan nasi ni. Masih tak mampu je nak makan ayam dua-dua ketul tu. Kita ambil sikit lah separuh. Mukbang sangat pun kita nak lebih kepada rasa dia. View. Okay. Makan sikit je dulu okay guys. Okay ayam pun kita makan seketul saja dulu. Gitu. Sebab nanti nak makan apa dengan nasi. nampak slow sikit Okay Kita rasa dekat ni lah Kita makan Thai lah Thai ni Sebab aku, aku tengok macam banyak lagi kan Salutan dia Kita rasa ayam dulu kan Bismillahirrahmanirrahim Lagi sekali Memang jelas saya rasa masam tu Tapi okey dah nice Memang lebih kurang balinese crunch tu asam-asam lebih kuat kan. Rasalah sikit asam pedas. Kita makan dengan nasi pula eh. Mungkin dengan nasi dia lebih sedap. Kita makan dengan nasi. Dengan koslo sikit. Korang nak ke? Ah, first bite untuk korang. Sedap. Allah kucing aku. Bibi, bibi, no nanti tinggal bagi. Duduk tepi dulu. Aish, bismillahirrahmanirrahim. Hmm. hmm. Tak nak pun aku bagi. No, no. Nenek sending tu duduk sini. Ada dok. Kan tolak-tolak stand aku. Bila aku dah makan dengan nasi ni, rasa dia dah kurang rasa masam tu. Lagi aku makan dengan koslo ni kan. Tapi okey lah. Mungkin nak kena tambah sos pula. macam biasalah rasa dia tu dekat dia punya kulit ayam je dekat dalam tak terasa sangat. Tak sikit. Sikit je. Makan ayam tu saja tak perlu sos pun. Mak rasa dia dah cukup dah masam. Memang dah rich dah. So aku nak rasa jap. Pakai sos cili. Which one is better? With or without? Bismillah. aku rasa makan macam tu je tak payah pakai sos cili dah okay dah aku takkan makan yang lagi satu ni aku buat habiskan seketul je dengan nasi ni sikit sebab ada lagi separuh kan nasi bismillah Kenapa? Seperti yang kita boleh agak Rasa dia memang lebih kurang rasa Balinese crunch tu Ataupun memang mostly like Sama Kalau korang suka Balinese crunch hari tu bolehlah cuba Yang ni memang lebih kurang Masam-masam tu memang Masam-masin tu ada rasa Masam tu memang kuat masa masih pedas tu sikit je. Manis tu pun ada lah sikit. Tapi pedas tak ada pedas sangat. Untuk orang tak makan pedas tu maybe lah rasa sikit. Kalau orang makan pedas lagi, hmm, tak aca, tak tak aca, tak aca langsung. Ha, tak aca langsung. Tapi okey lah makan. Macam tu saja okey. Makan dengan sos pun okey. Makan dengan nasi pun sedap. Sebab bila makan dengan nasi, nasi tu kan macam plain je kan rasa dia. Dia macam tak kuat sangat strong sangat dia punya rasa uh, so dia macam balance lah bila makan dengan nasi tu Okay, di, untuk combo dia ketul lah dapat dengan nasi. Untuk combo tiga ketul tak dekut, kot rasanya. Ah, aku tak sure sangat. Okay, itu saja Biar aku untuk kali ini. Apapun, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel aku. Terima kasih pada sudah sudi subscribe selama ini. Uh, yang sudah sudi support. Sudah sudi tengok video aku. Okay. Okay overall okay sedap je boleh terima tak ada pelik sangat rasa dia okay tu je sekian bye bye terima kasih